You're welcome. Thank you so yeah. much. The eh. floor is yours. <laughs> What I say. Uh, <laughs> mambo zenu. Wow. Uh, nashukuru sana kwa kuwepo hapa. Nashukuru pia siku hii imefika, maanake niliweza kukutana na Lili wiki kadhaa zilizopita, lakini nashukuru kwamba tangia tumekutana mpaka leo hatimaye showroom yetu imefunguliwa hapa Makumbusho, na nimefurahi maanake mimi ni mtu ambaye napenda kucha sana. Kama kuna mtu anamzingatia Maria sana, atajua kwamba <laughs> kucha zangu zinakuwa ziko vizuri. Kwa hiyo nimefurahi kwamba tumepata kampuni ambayo inatujali Watanzania na imetuletea vitu hapa nyumbani ili tuweze kupata kwa urahisi zaidi, na kusema ukweli, wametuletea vitu vizuri. Tumezoea vitu vya China, lakini sasa hivi tumeletewa vitu vya Ujerumani ambavyo vina ubora wake. Kusema ukweli, mimi kama kabla sijakubali hata kazi, niliomba kutesti product zao, na kama mnavyoona kocha zangu ni product zao nimetumia, ziko hapa. Hii inaitwa Baby Rose, lakini pia niliweza kutumia mashine yao ya UV ambayo inakaushia kucha na pamoja na file pamoja na sanitizer zao pamoja na um, oil. oil pamoja na ile primer yeah. Na kusema kweli ni product ambayo ni nzuri sana, natamani kutumia vingi ambavyo viko hapa. Kwa hiyo ningewasi muendelee kukaa karibu na page zetu za By Lily TZ na mimi mimi Maz underscore 11 ili muweze kujua kwamba ni vitu gani vinafanyika, vitu gani vinatumika wapi na vinasaidia nini. Na nashukuru kwamba Ellen pia yupo ambao ni mwalimu wetu kutoka Germany, atakuwa anatufundisha vingi, na mimi pia niko tayari kujifunza vingi vingi sana manake Naamini sasa muda umefika, wakati umefika kwa wale wanadada au wale vijana wenye ndoto ya kufungua saluni au spa. Jamani, Bailili ipo Makumbusho, hampotei. Yani iko barabarani, bango ni kubwa sana, unaliona kutoka kule stendi. Kwa hiyo karibuni sana kwa wingi, bei zetu ni nafuu, bei zetu ni rafiki yeah na kila mmoja anaweza kupata kitu kizuri hapa. Kwa hiyo karibuni, nami nimefurahi kuwa mwanafamilia. Kuanzia leo mtaniona tu na Bailili Products kwenye kucha za mkononi na mguuni. <laughs> Asanteni. Kufundisha jinsi ya kutengeneza kucha na pedicure. Vile vile baada ya kumaliza tun, baada ya kumaliza wewe hiyo nani ko, eh, nani kla, um, eh, kozi ya kucha ambayo ina inachukua ina muda four weekends in a month ambao ni Friday, Saturday, Sunday. Una attend four weeks, four week, weekends yeah, from Friday, Saturday, Sunday na ukishamaliza unapewa cheti kutoka Ujerumani automatically na jina lako ambao kina hata insurance imepigwa muhuri kutoka Ujerumani, na ukishamaliza, sisi tunakualika na invitation card by Lily German Product in conjunction with ne with Emmy Nels German. Tunakualika Ujerumani, unakuja kwa wiki mbili au mwezi kulingana na programu zako wewe mwenyewe. Unaweza ukasema mimi kwa wiki mbili sawa, au kwa mwezi unakuja kufanya practical Ujerumani. Vile vile tutakualika hata uende ukaone kampuni yetu, yani sehemu ya production ambayo kila kitu kinachotengenezwa huko tunapo sehemu ambayo tunatengeneza hizi products zetu. Kwa hiyo tunawalika wote, njoni kwa wingi tuwafundishe tuwa, tuwa mpate kidogo elimu, na vile vile nani hataki kuja kupanda ile pipa kuja <laughs> yani nani yani aje yani, yani lazima moja, tunakualika kwa gharama zetu, wewe unagharamia tu ticket, kila kitu ni sisi, kula, kulala, nauli, everything. Kwa hiyo Njoni, njoni, njoni, endeni Instagram muone contact zetu, email zipo. Book your space before it's full. Yeah, unachukua fomu unajaza, una, unapiga simu hapa ofisini kwenye showroom wana, watakuelezea sehemu ya kuchukua hiyo fomu na Ellen vile vile atakuwa hapa Tanzania every week yes, ye, na mimi hapa na mwingine ambao anaitwa Stefania unfortunately hayupo hapa naye ni mwalimu wetu ambao anakuja huku Tanzania na kutoa elimu na nini, na location yetu ya hiyo elimu ya kujifunza kama eneo technician itakuwa Elements pale karibu na Double Tree. Yeah, karibuni sana na On the count of three, we're going to cheer and she's going to cut the ball and we're going to walk into this door finally. All right, are we ready? Yeah. Yes. Yay! Congratulations. Thank you. Yoo-hoo. So awesome. You are welcome. nice. Geo colors za ambazo zinaitwa fisherline different types. Tuna hii gel color gel gel uh, eh, for kwa wale ambao wanatengeneza yani uh, eh, hard uh, eh, nani kucha za kubandika. Tuna hizi gel ambayo hii hapa ina inaitwa ni vegan. Kwa hiyo unaweza kutumia hii. Tuna hii acrylic powder rangi tofauti tofauti. Tuna hizi hapa crazy colors na hiyo neon colors, you can see that. Na hiyo hapa nayo ni acrylic gel. Yeah. Vile vile tuna hizi ni for uh, zinaitwa um, what do you call? Folio? I don't know how you call it in Swahili. Um, foil. Foil. foil. Yeah, yeah, yeah, yeah, different colors. Yes, yeah. Tuna hizi mashine ni muhimu sana. Mimi na kulingana na experience yangu, kwa sababu vile vile tuna spa tengeneza wateja wengi, wao wanakuja kila siku kwenye saluni yako to show also your clients that you are very clean hygiene is iko very very important, ambao lazima uwe na hii machine imak, alafu unachukua zile instrument ambao mnazozitumia wakati unatengeneza watu kucha. Ukishamaliza lazima uweke kwenye hii machine ambayo ina ina, ina, inatoa uchafu wote, hata kama mtu alikuwa na ugonjwa wa aina gani ukiweka umu ukaweka na ile dawa ambayo tunaitwa disinfectant, yani una, inasafishwa, unawasha hapa like for 10 minutes. Ikishamaliza una, unaitoa unaiweka hii kwenye hii mashine ambayo inaitwa imac Hii imac ni sterilizer ambayo inakaua zile equipments kama kama za ku ya, nani neo kata, yani hili zote hii ni muhimu sana yani hata kama mtu alikuwa na ugonjwa wa aina gani yani yani kila kitu kinakufa hapo hapo unakuwa una prepare for the next client yani ni muhimu ni muhimu sana kwa wale watu ambao wana wana spas and nail salons yani kwa hiyo mimi ningependa sana yani kuwa emphasize watu yani lazima mu mna hizi equipments kwenye salon zenu vile vile tuna hii Amy Air ambao ni ina unaweka kwenye saluni yako inatenge, kwa sababu ukiwa unatengeneza kucha kuna ile dust ya kucha ambayo hii mashine ukiweka maji na au ukiweka na ile like kind of a scent ina absorb all the dust ambayo inasababisha ina, ina hata kama unatumia hii acrylic acrylic uh, liquid ambayo inanuka sana, yani it's very strong hii machine ina absorb ile harufu. Ni nzuri sana, yani hii ni lazima uwe nayo kwenye nail salon au kwenye spa. Vile vile sio lazima, yani mteja anakuja unamwambia kaa hapa alafu unaanza kumtengeneza kucha. Watu wengine yani wanasikia yani amekaa unamtengeneza nail manicure alafu nani mkono umekaa tu all the time like this, anachoka. Kwa hiyo you have this machine hii machine inampa vile vile, hii inaitwa armrest, at the same time is dust absorber. Hii ni nzuri sana kwenye wale watu ambao wana nail salons and spa. Vile vile tuna hizi machine kama hii hapa. Hii machine ni muhimu sana, Emi Power. Hii Emi Power, yani unaicharge, ukishaicharge umeme katika yani hii mnaweza mkaendelea kufanya kazi for almost like six hours. Kwa hiyo mkiwa na hii machine, yani hata you don't even need nani generator. Hii machine ni nzuri sana, yani lazima muwe na hii machine kwenye saloon au spas ili muendelee kufanya kazi kwa kuwahudumia wateja wenu. Yani hii machine una, una, hii ina, ina, ina inaitwa Emi Power yani, yani unaitumia for 6 hours yani bila umeme, unaicharge tu the next day unaendelea kuitumia umeme vile Um-, umeme ukikatika. Sawa? Haya. Kwa hiyo ile niliwaambia ni IMA ambayo ni shine 100% ni kubwa. Vile vile tuna hizi ndogo ambayo ni 100% shine ambazo kwenye saloni ukiona okay, mimi sina space enough, nahitaji kitu kidogo, lakini hii ni kubwa zaidi, unaweza ukatumia hii ndogo ya yeah. Tuna hii this design, alafu tuna hii hapa hii nayo ni imac ndogo zaidi ya haya. Kwa vile wale ambao wanaotengeneza nani uh, uh, gel nail za kutumia hii gel nail nani kucha za kubandika kutumia hizi gel feature line lazima uwe na ile mashine ambayo tunaita fraser. Kwa sababu sijui inaitwaje? Fraser eh? Neo drill. Yes, thank you. Neo drill, yeah. Hii neo drill is chargeable. Kwa hiyo unaweza kuitumia this like for three days. No. Yaani hata kama how, how many? Two days. 2 weeks. Two weeks. Oh, thank you. For two weeks unaweza kuitumia hii neo drill, yeah. For two weeks umeicharge. Uhitaji umeme. Hata kama umeme umekatika, unamtengeneza una mteja, sio lazima uweze kwenye meza au kwenye pedicure. You can just Unaweza ukaiweka tu hapa kwenye suruali pembeni hapa, alafu ukaichomeka au ukaitoa uka, ukatoa kidude ukaichomeka hapa, na vile vile unaendelea kufanyaje kumhudumia mteja. Hii mashine ni nzuri sana, it's a must have in your salon, yani ni nzuri mno, na tuna design mbili, hii hapa alafu tuna hii nyingine hapa hii hapa sio lazima ucharge. Hii sio ya kuchaji, hii lazima uweke kwenye umeme. Hii nayo ni nzuri sana, lazima hii nayo ambazo hii mashine ukiwa nayo vile vile, tuna bits ambazo ziko very different sizes yeah? Hizi hapa unanunua different sizes kulingana na kucha unazotengeneza kuna tofauti tofauti unaweka, kama unamtoa mtu gel au unamtoa rangi. Yani ni nzuri sana hii mashine, yani lazima uwe nayo kwenye kwenye saloni yako ya sawa Yani kwa mimi, kulingana na experience yangu, yani ni vizuri sana kuwa clean. Ningependa sana yani huku Tanzania yani watu kwenye masaluni, hata kama mteja akija, kabla ukimwa kama mteja akija kumwambia, unamwambia take your seat, akikaa pale ambapo mteja anakusubiri wewe, lazima uwe kidogo, uwe na hii kama ya unaweka. For example, kuna hii ambayo ni ya na na hii ni ya no, no, it's not a nail cutter. Hii hapa kama vile unatengeneza mtu kucha, tuna hizi za kumtengenezea mtu kucha, your equipment kama kama mm, mnahitaji kwa Kiswahili brush. Brush. Is, this is brush order ambazo mnaziweka hivi, unatengeneza vizuri. It's very important. Yani unaweka hivi hapa brush order, unachukua base coat, unachukua rangi, ukimuuliza mteja rangi gani, unaweka, unachukua base coat, unachukua eh, bond, unaweka, alafu unachukua na vyote vitu ambavyo unavyohitaji kati ya kumtengeneza mteja nani kucha, unakuwa kama na tray kama hii, unaweka na faili yako au bafa, unaweka pembeni. Meza yako ni safi, umesafisha, unaweka hivi. It's so important, na hata mteja mwenyewe akikaa pale anakuwa more attracted, attracted kwamba I say hapa lazima kesho au in few weeks lazima nirudi. Kwa sababu gani? Nimeona hawa ni wasafi, everything is clean, they are caring about our, our, our healthy. Hata ukimwambia yani for your nails is i'm seeing how much is, for the manicures I'm seeing, lazima mteja awezi kusema it's too expensive, kwa sababu anaona your service au eh, eh, ambavyo unavyo offer kati ya kumtengeneza mteja, and it's very very important, yani kuwa clean hygiene is very very important. Kwa vile vile tuna hizi bidhaa za za pedicure yeah? Hii inaitwa Caritas Softener. Hii brand tunatengeneza kutoka all the way from Canada yani hata iweje mtu awe na na na dead skin kwenye kwenye miguu. Nimeona watu hapa Tanzania wanatumia sana too much time kwenye pedicure like just for pedicure eh, anatumia like one and a half hour, one, one hour 45 minutes kulingana na experience yangu mimi na tunapotengeneza kule sisi Ujerumani, kama mimi kumtengeneza mteja pedicure and manicure, I'm done in one hour 20 minutes, I'm okay. Hii hapa unamweka mtu kwenye maji, una soak, unamtoa, una you wipe nani nani nani miguu zake una dry na towel, alafu you spray this and while you spray this unasubiri akati unasubiri hii for 10 minutes, lazima uchukue file wakati unaziandaa zile kucha, just for 10 minutes ndio unachukua ile fit file unamfile, yani nakwambia kila uchafu wote unatoka unaanguka chini kama kama kama unajua parmesan cheese ndio inavyotufanya hii ni nzuri sana bana. Hata hii tuna massage, tuna massage formula ni nzuri sana kwa kwa wateja. Yaani unahitaji hivi vitu kwenye duka, eh, kwenye saluni na kwenye maspa. Vile vile niliwaambia kwamba kuna watu wana machines kama hizo UV light ya ambao yani uwezi unakuwa na wateja leo kama kumi alafu mteja yani unatumia different type of clients yeah. Huyu anakuja anaweka mkono anaondoka, huyu anakuja anaweka mkono anaondoka, huyu anakuja anaweka mkono anaondoka. You don't know huyu mwingine alikuwa na nini, alikuwa ameshika nini, which is very bad. Okay, it's either you remove this complete and then you use this or you leave this inside alafu unaweka hii um, hii unamwekea kila mteja akitoka unachukua disinfectant, una spray, you clean it, unaiweka unairudisha tena kwenye mashine. Yani ni muhimu sana yani. Hivi vitu kulingana na experience yetu Ujerumani, yani ni lazima, yani lazima kuepusha magonjwa. Kuna wengine wana fungus, huwezi kujua ana, ana ugonjwa gani wa, wa, wa kucha au skin. Lazima you have to protect the other client, sio lazima sio kusema kupokea tu okay, this client the next come the next come nine Hapana, usafi ni muhimu sana katika beauty na industry. Sawa? Vile vile haya tuna hizi light. Wakati tunafanya kazi kwenye meza, unafanya manicure, unamtengeneza mtu, lazima uwe na hizi taa kwenye meza ili unaona vizuri wakati unamtengeneza mteja kucha. Sawa? Kwa vile vile tuna hizi zinaitwa dis, dis, dis, disinfectant dispensers, yeah, sorry, zinaitwa dispensers. Unaweka acetone, yeah, unaweza kuweka vile vile na acrylic liquid kwenye hizi, yeah. Ukiona hii kwangu mimi this is very luxury, yeah. Naiweka kwenye meza, mgeni nani, mteja anaona client, oh that's nice with bring bring na na na nini na diamond stones. I like it. Yeah, very good. Hata ukimwambia mteja, sikiliza, manicure in our spa or salon ni sting, anakuelewa mteja. It's very very important yeah. Haya, umeona hii brush, ukiona mteja umemtengeneza kucha, imekuwa kidogo na dust. This, this is dust. Uh, hii brush ni kwa, kwa ajili ya kutoa dust kwenye mikono, naye ni nzuri sana. Just ukiangalia tu na color, very attractive. Haya, kuna hizi gel za acrylic ambazo sio lazima kutumia powder tuna gel vile vile za acrylic kwa wale watu ambao wanapenda kutengeneza kucha na acrylic powder, lakini tuna gel in a different colors yeah. Sawa sawa, haya. Kwa hiyo naongelea kuhusu usafi yeah, kwa ajili ya wateja, yaani ni muhimu kwenye spa au nail salons lazima muwe na hand gloves ya hizi hand, hand gloves naitwa black scorpion, ni nzuri hata ukishika hii acetone haziharibiki kwa sababu kuna saluni zingine ambazo nimeshazitembelea hapa Dar es Salaam, ananiambia, namuuliza mtu kwa kwa nini uvai gloves, ananiambia hapana, nikivaa gloves kwa sababu ya acetone zinaharibika, lakini sisi hizi haziharibiki. Unavaa, unamtengeneza mteja, unashika hiyo acetone without any problem. Kwa hiyo mnahitaji hizi Black Scorpion eh, and drops kwa ajili ya wateja, sio kwa ajili ya wateja tu, hata kwa ajili ya na nini kama nail technician kwenye mambo ya manicure pedicure ni muhimu sana, kwa sababu na nini you are protecting yourself against uh, diseases or bacteria yeah. Aya, kuna kuna wakina dada ambao siku hizi hawapendi kunyoa nywele kutumia leza Okay, so we have this waxing machine. This is for uh, if you kama unatengeneza ile Brazilian wax ambayo hii machine ni kwa ajili ya hii ad wax, unachukua na profits na sehemu zingine zile za private alafu unatumia hizi stick ambayo kwa ajili ya hii ad wax. Ukiweka kwenye mashini hii ikishakauka, alafu ndio unachukua hii unatoa and then unaweka una, kwenye skin ya mteja alafu you unatoa yeah. Haya, hii hapa ni kwa ajili ya hii hapa, unaitoa hii, unaweka hii ndani ya ya inakuwa ikisha unaiweka kama like for 15 minutes ina how do you call it melt inayoyuka ya hii ni kwa ajili yani, kama unataka wewe una nywele nyingi sana mikononi, miguuni, unatumia hii mashine. Vile vile ukishamtengeneza, ukishamfanyia, unamfanyia mteja kumtoa nywele na hii wax, hii wax ya eh, kutumia. Naitwa Lilian Chione, naishi Ujerumani. Um, na hapa tulipo ni showroom yetu ambayo inaitwa ni showroom ya kampuni yetu ambayo inaitwa By Lily German Products na vile vile bidhaa zetu zote it's made in Germany yeah? na hii idea ilikuja kutokana na mimi experience yangu hapa nikia Tanzania, nikienda kwenye saloons tofauti tofauti, ambao niliona kwamba watu walikuwa wanapata changamoto nyingi sana za kupata very good products yeah, na nikaona kwamba eh, I think kulingana na experience yangu, kwa sababu vile vile nina kampuni ambayo inaitwa Bailili in Frankfurt uh, ambazo sisi na sisi tuna spa kubwa ambazo tunafanya kazi na kampuni tofauti tofauti kule Ujerumani. Tunafanya eh, kazi pamoja na Emmy Products na tunafanya na OPI na Food Logics kutoka Canada. Ndio nikaona kwamba ni vizuri uh, hii kampuni yetu ya Bailili German Eh, ku, kuileta huku Tanzania kusaidia watu ambao wana na nail salons au spas. Uh, vile vile ningeona kwamba hapa Tanzania vijana wengi sana wamejiajiri kwenye mambo, kwenye mambo ya kucha eh, na, na, na, na, na pedicure and eh, na wanakuwa na changamoto nyingi sana uh, ya kupata nani product ambazo zina good quality. Kwa hiyo ndio tuka nikafikiria nikaona I think ni vizuri kulingana na my own experience na elimu ambayo nimeipata nimeipata kwa 10 years kule Ujerumani, nikaamua kuleta vitu vizuri ambavyo vimetengenezwa Ujerumani. E, kama unavyojua hapa Tanzania au sio Tanzania tu nani, dunia nzima wanajua kwamba kitu ambacho kimetengenezwa na Mjerumani is the best. Ndio maana watu wengi sana wanawaita the big machines, yeah na vile vile tuna kampuni yetu ambayo inaitwa Emineos e, ambayo ndio production company yetu inatengeneza hizi bidhaa zetu ambazo mmeziona hapa kwenye showroom yetu by Lily German Product hapa Makumbusho Square block number moja. Uh, tumeifungua leo hii showroom kwa ajili ya wale wa, wa, watu ambao wana spa na nail salons au hata wale ambao wana ndoto ya kujifunza nani kuwa nail technician kujifunza mambo ya kucha na pedicure, na vile vile tutakuwa tunatoa elimu kuanzia mwezi ujao ambao mwalimu wetu anaitwa Ellen anatoka Ujerumani, ni Mjerumani, pamoja na mimi Lilian, ambao na mimi vile vile ni mwalimu na experience ya 10 years ya kufundisha watu mambo ya pedicure na manicure and care. Tuna all the product ambao unazihitaji kwa ajili ya saluni yako au spa yako ambazo kuanzia kwenye viti eh, tuna, tunaweza tuka, tuna provide viti tuna provide UV lights, colors, all the equipment, products, everything that you need for your start. Na vile vile tunatoa elimu ambayo tunaweza tunafundisha tuna, tuna, tuna wa, wa tunafundisha tuna yani kwenye saloni yako, kama ukiona kwamba mimi saloni yangu nahitaji yani vijana wangu au wasichana wangu waendelee kielimu eh, eh, tunafundisha vile unaweza ukatubook tuka, tukaja tukawafundisha and tunawafundisha hata kuhusu product zetu unazitumiaje, unafanyaje kuanzia A B C D. Yeah. Kwa hiyo kama una interest unaweza ukatuandikia email au ukatafuta kwa kwa kwa Instagram inaitwa Bailili TZ. Yeah. And vile uh, vile tuliamua kwamba kufanya hii showroom kuifungua lazima tuwe na ambassador ambao tuli tulifikiria kwamba ambao ambassador nani ambao tunaweza kumchukua hapa Dar es Salaam ambao anatufaa ambao naye anapenda mambo haya ya beauty ya kucha na skin care na leo hapa kati ya kuzindua hii eh, showroom yetu by Lily German Product tuna Mimi Mas ambao mnamjua, very beautiful lady ambao she's very talented in music and she's also one of the best actress here in Tanzania so